يما انا اللي ريدو عقله تشغل ايدو عقله تشغل ايدو اريدو سبع سبع تابوت غالب وضباع قد العشره عجنا بوي ماي الحديد وعجنا بوي ماي الحديد ويما انا اللي ريدو عقله تشغل ايدو عقله تشغل ايدو اريد سبع سباع تابو تعال بوضباع قد العشوه مو بيا عجنا بوي ماي الحديد وعجنا you go